皆さんこんにちはこんにちは千葉県柏市を拠点に活動している気楽堂と申しますこの満開の桜の前で踊れることを楽しみにしてまいりました精一杯演舞いたしますのでご声援ほどよろしくお願いいたしますよろしくお願いします品戸成長構え 品川成長よ see you, see you.